Dir-li a la síndica que, sense cap mena de dubte, sigui sempre el màxim d'exigent amb nosaltres, perquè entendrem aquesta exigència no com una crítica ni com una fiscalització, sinó com una contribució en positiu a la millora del servei públic, a la millora de la institució democràtica, que és l'objectiu comú que tenim tots i totes nosaltres. Assumeixo el càrrec de síndica de Greuges de Barcelona amb una responsabilitat que m'apassiona. La gent que em coneix de prop sap com i quan crec en les persones i en els seus drets. Vull pensar que per això m'han donat tant suport molts ciutadans i ciutadanes i moltes entitats. I per tant, podeu comptar que seré fidel a la ciutadania, a les institucions democràtiques i proactiva en la defensa dels drets humans a la ciutat.